Alloh taolo Qur'onda 114 ta sura nozil qildi. Ana shu suralarning eng avvalgisi Alaq surasi. Ana shu birinchi nozil bo'lgan surani birinchi so'zi Iqro, o'qi kalimasi bo'ldi. Astaydu billah, Iqro bismi robbikal ladzi xalaq, xalaqal insana min alaq, Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing u insonni laxta qondan yaratgan zotdir o'qing sizning parvardigoringiz insoniyatga qalamni o'rgatgan o'ta karamli zotdir u zot insonga uning bilmagan narsalarni o'rgatdi alloh azza va jalla siz bilan bizga juda ko'p buyruqlarni buyurdi namoz o'qi ro'za tutib sadaqa qil ko'zingni tiy Mana shu buyruqlarning ichida eng birinchi siz bilan bizga yuborgani, buyurgani o'qi. O'qi. Har bir insonni ehtiyoji bor. Yerga bog'liq ehtiyoji bor, samoga bog'liq ehtiyoji bor. Inson ikkita narsadan iborat. Ruh va jasad. Jasad yerdan chiqdi, demakki buni ehtiyojlari ham yerdan bo'ladi. Jasad uchun kerak bo'lgan narsa yerda bor. meva cheva oziq ovqat havo suv va hokazolar endi ruhi u yuqoridan keldi endi uni ozuqasi ham yuqoridan bo'ladi demak oliy ehtiyojlari bor va quyi ehtiyojlari bor farishta shahvatsiz aqldan tarkib topdi hayvon aqlsiz shahvatdan tarkib topdi endi odam bolasi ham aqldan ham shahvatdan tarkib topdi agar mana shu inson uni shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvonlardan ham past darajaga tushib ketadi. Agar aqli ustun kelsa shahvatidan, malokalardan ham oliy martabada bo'ladi. Kecha yangi yillarda e, Avstraliyada bir nima bo'ldi, bayram bo'ldi. Nima xursandchilik desa, Adnapoli brakka ruxsat berdi qonunan. Xalqning 65% qo'llabdi, bir jinsdagi odamlarda turmush qurishligi qonun bilan nima qilib berildi quvvatlantirib berildi xursand yurishibdi xursand bularni shahvatlari aqllaridan ustun keldi yana qaytaramiz agar insonning shahvati jasadining ehtiyojlari shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa hayvondan past darajaga tushib ketadi mana iymon keltirganlar iymoni aqli shahvatidan ustun bo'lgan kimsalar bular kimlar astag'firullah innallazina amanu va amilus solihati ulayka hum bariya albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmish jonzotlarning eng yaxshisidir iymon keltirgan yaxshi amal qilganlar Alloh taolo yaratgan maxluqotlarning eng yaxshilari deb aytyapti Va sahhara lakum ma fis samawati va ma fil Ilm talab qilishlik har bir musulmonga farzi ayindir Demak, Alloh taolo nozil qilgan birinchi surasida, birinchi oyatida, hatto birinchi kalimasida siz bilan bizni o'qishlikka, ilmga buyurdi. Endi savol, qaysi ilmga buyurdi? Ilmni turi ko'p. Iqro bismi robbika. Robbingni ismi bilan o'qidi Alloh taolo. Ya'ni Robbingni senga tanitadigan ilmni o'qi. Ha, qolgan ilmlar ham ilm, fizika, matematika, asl hammasi ilm. Lekin birinchi o'qilish kerak bo'lgan ilm Robbimizni bizga tanitadigan ilm bo'lishi kerak. Kishini Robbisiga yetaklamagan ilm birodarlar ilm emas. Kishini Robbisiga tomon yetalab bormagan ilm ilm emas. Uni toatiga boshlagan, unga yaqin bo'lishga yetaklagan, vujudini sirini bildirgan, dunyoga nima kelganligini tushuntirgan ilm haqiqiy ilm. Chunki birodarlar, biz aytgan mana shu oxiratni, iymonni, jannat, do'zaxni, Allohni bizga tanitmagan ilm bizda bo'lsin. Ya'ni Allohda tanitmaydigan ilmdan 10 ta diplomimiz bo'lsin, o'lganimizda ilmlarni bittasi bizga foydasi tegmaydi. Yerni betida qoladi diplomlar, unvonlar, u nimalar почетный gрамотalar. Haqiqiy ilm nima? Allohni bizga tanitgan ilm. Mana Alloh taolo o'qi dedi, lekin nimani ekanligini aytmadi. Nimani o'qishimizni aytmadi. O'qi, ammo o'qilishi lozim bo'lgan narsa mahzuf. Nimani o'qishni Alloh taolo bu oyatda aytmadi. Endi maf'ul mahzuf bo'lsa, fe'l mutloq bo'ladi. O'qi, hamma yoqda o'qi. Koinotni o'qi. koinotni o'qi qara fikr qil ollohni tanitadi chunki koinot jim turgan qur'on rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotini o'qi bas u tirik qur'on ilm talab qil agar inson ilm talab qilmasa uni insoniyligi yuzaga chiqmaydi chunki dunyoda istasak ham ilm kerak oxiratda istasak ham ilm kerak ikkalasini qo'shib istasak ham nima kerak ilm kerak ilmni xususiyati shunaqa ekanki ilmga hamma yo'g'ingizni bersangiz butun borlig'ingizni ilm sizga o'zidan ozgina bir narsani beradi agar hayotingizdan ozgina bir narsani bersangiz ilm sizga hech narsasini bermaydi